شارد ايقاف عملهم انهم تحت تاثير الاعاقه بعناء اعيد التلقيم ازرعوا السبايك اعيد التلقيم سبايك اعيد التلقيم أريد آخر لاعب باق عليكم سوى المناورة حول حقول الإبطاء تلك وستكونون بخير سأدخر أعيد تلقيم أنا أدخر نعوثهم وصف عدو في بي أعيد التلقيم رصد عدو أعيد التلقيم مجرد نكهة عدو واحد أعيد أعيد التقييم جاري الإعاقة عملهم إنهم تحت تأثير الإعاقة أقمت الجدار كانوا من قتلنا والآن أصبحوا في عداد الموت أعيد التلقيم أعيد التلقيم اقلبوا الكفة لصالحنا بقى عدو واحد هنا آه عليكم الهرب تستحقون الثناء مجددا أعيد التلقيم Tamam. سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد لا توجد شحنات يشتري هذه؟ شكراً fight. آخر لاعب باق لا توجد شحنات يشعرون بالخوف أشعر بهذا can Zephy him. استعدوا لنيران الجحيم سقطت السبايك في A تم استعادة تبقت ثلاثون ثانية باق سندفنهم وستلاحقهم آثامهم أحتاج إمداداً أنا في كل مكان خطط لسبايك في بي باق قتالي أعرف ما يجب إنجازه دون اللعب هيا نلعب أعيد تلقيم أعيد التلقين آخر لاعب باق تبقت 30 ثانية لنضع خطة ثم ننفذها سقطت لسبايك في B. سلام ال spike بحوزتي تبقى عدو واحد ثلاث أرواح أريد التلقيم لا هذا المكان جميل ولكنه ليس جميلا بما يكفي للموت فيه لنحقق الفوز ثم نغادر أعيد تلقيم استعدوا لنيران الجحيم رصد عدو في بي أسرق البصر آخر لاعب باق انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة وصلت السبايك في اي اخر لاعب باق اطلب البصر.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 البصر أسلب البصر أعيد التلقين ثلاثة تبقى عدو واحد نتيجة وراء استخدام هذه التكنولوجيا يجري تفعيل طور القتل هذه دعابة فطور القتل مفعل دائما أعيد التلقيم أهناك من يشتري هذه؟ أهناك من يشتري هذه؟ عليكم الهرب ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ تريدون اللعب هيا نلعب رصد عدو في B. القدرة الخارقة جاهزة سقطت ال spike في B. عدو في B. تبقى عدو واحد وضعت السبايك في اي عدو واحد جاهزة آخر عدو يقضى عليه إنها سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتاد أعيد تلقيم spike في A ال spike هنا استعدوا لنيران الجحيم تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد فأسترد ما يخصني أعيد التلقيم سقطت لسبايك في بي سبايك في بي آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه أحتاج إمدادا شكرا أعيد ترقيم تريدون اللعب هيا نلعب That looks like the E. عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسبايك الفوز أعرف كيف سينتهي هذا الجدار ستبدأ المطاردة رصد عدد آه، عدد من الأعداء في إيه استعدوا لنيران الجحيم اتسقطت السبايك في اي